ина бачао буқачаҳои ёш ёш марҳамат барои падзака сёмка ина ҳар душа ҳафт ҳазор савдо кардаистан бозор мечиқа иша да ҳазор ҳафтсад сомон савдо карда иша чор ҳазору чорсад сомони буқачаи ёш ёш किन खासो से हजार किन किन से हजार बजार छ साल दो परेछ किन बच्चा योश योश बच्चो دوری مدار سوم iş gınavcı mı da iş gınavcı ne çalsan? Da hazır çorsan. Da hazır çorsan kanca. 2400 lira. Şöyle zeyle samon. Yoş yoş kaçalar. Da این ها گونه جون های یوش یوش ده هزار تومانی ها با موبیل ها با موبیل ها داشته این ها ده هزار تومان هر سه گونه جیم ده هر سه گونه جیم این چه ماه هایت ها نمیاد سینا رو پانم چور پانم ها چور پنج ماه ها گونه جون ها ده هزار تومان با موبیل ها داره بر همه یه هفته چکه که بول هزار شده ها Yine bu kaça? Sevinip hazır somu. Bozor se hazır savdo kadaya? Se hazır panca kay se hazır. Se hazır panca savdo kadaya marhaba. Aka sizniki qancha bo'ldi? Mana birov binisini buqachani 32 qildi. 32? Binisini 28 qildi birinchi. Ishar se hazır 900 so'm savdo qilib, qacha bilan ham? Qacha ишқбаҷина 3200 савдо кардаишад марҳаба ҳар душона 8000 савдо кардистан И шахча тока чарм кутила ка? Чорни. Чорни. Шахча тока чорни сауда кариса. И шахча. Дивхаш. Я дура ашта тому. Халхоза бо тебе. Халхоза тебе. Бачо ашта там шахча. О, мол қимат шудан не не наоборот арзон шудааст бу қачаи майда гузаст се ҳазор сомон бозор дуса савдо кардама э, чун талуҳа аса инаям оли майрақ даст се ҳазор сомон бо муомила дорад марҳамат тамоша кунед бачо бо лардон шудааст bo'ldi bo'ldi hozir boramiz mana bir chekada nechi bo'lyapti assalomu alaykum savdo bo'lyapti to'rt ming yuz so'm besh nechi deyapsizlar to'rt yarim deyapmiz bu nechi yashar bu yasharni bilmaymiz ikki yashar ikki yashar ikkidan oshkor to'rt yarim ming bozor nechi qilyapti bozor Molla sattırgan diye var mı ikili? 4 4100 so'm qiladi. 4 4100 so'm. Sahibi mol meni mana siyobka meni bo'ldi bo'ldi mana to'rt ming so'mon savdo qilishyapti siz qancha deyapsiz to'rt yarim to'rt yarim deyapman cho'rt ming hozir so'mon savdo qilsa yakam shu bozor cho'rt azor sat so'm cho'rt azor deysan xaridor kimi xaridor xaridor men e gravyor nechi qilyapsiz aka to'rt mingga ustun qilyapman to'rt yarim ming deyapti ha biror masal ko'taring meni borsin ha endi arzi shunda aka bor mana aka auksiondan chiqaramiz yo'q arzi shu bo'lyapti endi cho'rt azor sat so'mon qaysi birini savdo qilyapsiz mana shunisi mana shunisi bo'ladi abjoy javob qilmadimi bunisi nechi deyapti ikkovi ham bir narx deyapti ikkovi ham bir narx ha haddish ham narx qancham черный hozir so'm haddish ну hozir so'm Э. Но зойда ё. Зойдагини иставли ягон бор. Ура. Гуножи на, гуножи. Гуножи, гуножи на. Mana, har bir yakdan g'unoji. hay bor baraka qilib arzonroq olib yo'q kelishmayapmiz bor baraka bor baraka ikkalak monda ikkak ha qay bo'ladi marhamat tavshib demachi tanlangu tanlang saylamang haligi qaysi qishqasi qaysi yozga qirq birni ber Voilà, सेवनी une image sur nous. Gozot devenim Saudi Arabistan. Bole maida, salam alaikum. مرحبا بزرگ کیا رکھ لے آپ نخونه آجونا بودن چهار نیم هزار تومان بازار چی دیپته؟ بازار شهر من 3600 نخونه شهر سه و نیم هزار شما سودا اوراجین یوش خلق بودن بنا اینه ایشه چهار هزار سودا کردیشن بازار چی دیپته؟ 34 34 34 Dolacı. to'rt ming ikki yuzga savdo bo'ldi mana bunaqa to'rt ming yuz savdo bo'layotganda yuz so'm ko'tarib olishda gap yo'q salom cho'ra zo'r desa somon yana buqa savdo e hunojin hunojin Niye 500 این اگر نه جین یوش بده ده هزار تومان مالی مایده ایشا مراجعه کنن Ya, çok میگیرم چه سال داشت؟ ино баркаш марҳабаа ля гражинчана кило баркаш гадиса бисту ҳафт сомоди ин моли майда ча навзоидагӣ ҳазор сомон марҳамат ахшрудая иша чанд савдо кардисан бозо ҳаштад сомон чамо ҳаштагаа бачаша شیشه هزار و هشتاد سویش بکچه آیا؟ این مالی میدن شیش را جیم دای؟ ویش بکچه دیده هزار و هشتاد سو؟ دیده هزار و شهرسد کهیسم هزار و شما چه گفته سیم؟ هزار و هشتاد هزار و هشتاد هزار و هشتاد گفته سیم بازار هزار و شهرسد تولد کردیسم مالی میدن دیده دولی مدرس بود اون از اینجا مالی میدن چه پرسیدم دی؟ بلاجی مرحبا سیونی بازار سمون بزار سه هزار سمون سودا کرده سمون بزار سمون بشوالی کنه؟ بشوالی کنه؟ بشوالی کنه؟ بشوالی کنه؟ بشوالی کنه؟ بشوالی کنه؟ Bu nasıl şunu açıklayın mı? Bunlar ne için bunlar? Bunlar iki yarımdan kıl yaptı. İki yarımdan kıl yaptı? Ne böyle mazam soğuk. Bunlar bu kaça? Taz e, bu kaça? Bu taz... Goracıda? Goracıda? Ne iş goracı bu taz? İki yarımdan ha? İki on beş bin? Ne böyle mazam soğuk. İş bu kaça bu taz? Yes, bro, Jim does. Dövdüm adam somori. Var arka buka. Gitti alım dediniz mi? Pahtiri mazar somon, bozor, şaşini mazar somon, savda kardeşler. Merhaba. Por que você acha que Não, eu sou morri, não. Eu acho que tem mais do que eu Qay farbiak, shu. Pastilya mazon bo'ldi, tadbir qilasiz кай натуда. Поле чаша ба кара ка? Реал чаша. Реал чаша. Я крем сола.